メモタ 泳いでるぞ泳いでる ミガキだよキだよ怖いな やろ僕ぽっちりさんだから倒れるところ探してくれたのどこ行ってるどこ行ってんのです とんでもいてるやんこれはいてへんやろ無理やポリや今度はローじゃなくて あ、いですパリアヨウちゃんいてるのすごいけど猫さんいなのちょっとこれいけるもちろんちょっとちょっと待ってて次はこれキノコみたいだね Wait, wait, wait.

싫어. 아, 達にられてすっごく嬉しかったしもっともっとお友達欲しいなというわけで僕の休日でしたいいねボタンとチャンネル登録お願いします次回も見てねまた